Уважаемые подписчики, гости моего канала, я вас приветствую. Сегодня у нас будет э, интересное видео, посвященное обзору а, аккумуляторов, а, высокотоковых аккумуляторов литий фирмы LG. А, модель называется 18650 HG2. Согласно спецификациям, максимальный ток, продолжительный ток разряда составляет 20 ампер. А когда и в каком случае эти аккумуляторы а, могут быть э, наиболее эффективными? А, в данном случае, наверное, они будут наиболее эффективны в электронных сигаретах. Насколько я знаю, там используется у нагрузки очень маленькое сопротивление, соответственно, э, протекает высокий ток. И для этого нужны высокотоковые Э, высокотоковые аккумуляторы. Также в некоторых видах мощных фонарей, э, где сила тока составляет несколько амперов, э, также такие аккумуляторы будут наиболее предпочтительны. А, давайте поговорим о спецификациях на данный вид аккумуляторов серии HG2. А, данные аккумуляторы имеют номинальную емкость 3000 мАч, а, среднее напряжение, заявил производитель, 3,6 вольта. Заряжать такие аккумуляторы можно двумя способами. Это а, стандартный режим заряда, а, когда ток заряда составляет 1,5 ампера. Заряжаются такие аккумуляторы до напряжения 4,2 вольта. Ток э, отсечения составляет 50 миллиампер. Второй тип заряда данных, допустимый тип заряда для данных аккумуляторов – это ускоренный заряд током 4 ампера, также до напряжения 4,2 вольта. А, производитель заявил, что э, эти аккумуляторы имеют напряжение 4,2 вольта плюс-минус 5 сотых. То есть э, колебание максимального напряжения может быть от 4,15 э, до 4,25. Нижнее напряжение, до которого эти аккумуляторы можно разряжать, составляет 2,5 вольт. А продолжительные токи разряда <clears throat> могут быть 10 э, ампер и 20 ампер. Масса каждого аккумулятора составляет 47 граммов. Заряжать эти аккумуляторы можно при температуре воздуха от 0 до плюс 50 градусов. Разряжать можно при температуре от минус 20 до Э, плюс 75 градусов Цельсия. Интересна будет следующая информация. При э, проведении 300 э, циклов разряда 10 ампер или 200 циклов разряда 20 ампер эти аккумуляторы будут демонстрировать остаточную емкость на уровне примерно 70% от номинального. То есть их емкость составит 2100 мАч. Отдельная глава спецификации посвящена а, емкости данных аккумуляторов в зависимости от э, температуры воздуха. Производитель заявляет 100% емкости от номинальной, то есть 3000 мАч при температуре воздуха плюс 23 градуса. А, если э, температура воздуха при разряде данных аккумуляторов составит минус 10 градусов Цельсия, то они покажут только 60% от номинальной емкости то есть 60% э, э, составит 1800 э, мАч. Если же их разряжать при температуре 0 градусов, то емкость их составит 80% от номинала, то есть 2400 мАч. Если же их разряжать при температуре плюс 60 градусов Цельсия, то емкость их составит 95% от номинала. Масса аккумулятора составила 44,9 грамма. Давайте попробуем другую посмотреть. 44,8 44,6 44,7 вот такая картинка. На самом деле производитель э, заявил массу данных аккумуляторов э, на уровне 47 граммов. А, данные аккумуляторы, которые а, я купил в магазине Гербест, вот имеют массу 45 граммов. Масса меньше, но ну, давайте проверим на тестировании, а, какую емкость покажут данные аккумуляторы. Друзья, я видел некоторые обзоры э, на YouTube данных аккумуляторов, и у тех исследователей, которые проводили тестирование, э, результаты получались разные. Э, у одного из исследователей емкость этих аккумуляторов составила 2500 э, мАч. А для такого усложнения эксперимента я сделаю следующее. Так как у меня два зарядных устройства это SkyRC модель MC3000 и второе зарядное устройство Opus модель BTC 3100, а, есть э, интересная идея провести тестирование а, на двух э, зарядно-разрядных устройствах. А, ну, тогда два аккумулятора из этой серии, из этой партии мы будем э, заряжать и разряжать на SkyRC, а два аккумулятора будем заряжать, и разряжать на Opus. Тогда, зная номинальное значение емкости и сравним результаты, полученные при тестировании аккумуляторов из этой серии, на SkyRC и на Opus. А, начнем тогда со SkyRC. А, я уже установил данные аккумуляторы. А, видно, что напряжение 3,75 вольт. Ну, практически это полуразряженное состояние, то есть э, они так и пришли в таком состоянии полузаряженным, полуразряженным. Их заряд сейчас составляет примерно 55-60%. Э, я уже подготовил пресеты. Пресеты в ячейке номер 19. А, все э, данные спецификации по заряду-разряду я указал здесь. Единственное, что э, по спецификации сказано, что номинальную емкость 3000 мАч данные аккумуляторы демонстрируют при разряде током 0,2С, то есть 600 мА. А, но чтобы немножко убыстрить процесс, и так как на опусе 600 э, мА ток разряда установить невозможно, а, то я установлю ток разряда 1 ампер. А, и тогда сравним показания. Единственное, еще хочу оговориться, что SkyRC умеет выставлять нижнее напряжение полного разряда Э, в диапазоне от э, там, 3 вольт до 2,5. а Опус э, разряжает по умолчанию, эта функция не меняется, а прошита в программном обеспечении опуса величина 2,8 вольта. Ну, зная вот эти особенности, мы, тем более интересно будет сравнить показания двух зарядных устройств. Ну что же, начнем тогда со SkyRC. А, ячейка номер 19. Давайте посмотрим. Я установил аккумуляторы а, в слоты 1 и 3. Ячейка номер 19, давайте посмотрим, что там в этой ячейке. А, работа с литионными аккумуляторами, а, Режим цикл, то есть аккумуляторы сначала будут полностью заряжены, потом разряжены. Емкость неизвестная. Ток э, заряда выставил рекомендованный производителем 1,5 ампера. Ток разряда 1 ампер, объяснил почему. Время ожидания между зарядом и разрядом 5 минут. Цикл будет 1. А, режимы сначала заряд, потом разряд, а, напряжение верхнее таргетируемое 4,2 вольта, а, время эм, ток, э, эм, изменение тока при э, окончании разряда 50 мА, это также данные спецификации, нижнее напряжение 2,5 вольта, э, температура 45 градусов, Рискну поставить такое ограничение, хотя производитель в спецификациях указывал, что можно э, заряжать, и, э, заряжать эти аккумуляторы при температуре воздуха до 50 градусов. А, все данные сохранила ячейка номер 19. Э, запускаем процесс на SkyRC. Итак, сейчас начался а, первая часть э, из цикла – это заряд. Ну, мы видим, что ток 1,5 ампера уже достигнут, и э, данные аккумуляторы начинают заряжаться. Итак, переходим к настройкам а, режима заряда-разряда на а, устройстве Opus э, модель BTC3000. Так как в нем есть определенные ограничения, то чтобы нам получить результаты сходные с SkyRC, я буду работать только с одним аккумулятором, потому что у Opus есть ограничение, что если работать а, с двумя и более аккумуляторами, то ток заряда он не может э, давать выше, чем 1 ампер. Ну, э, чтобы у нас были сходные показатели, и чтобы достичь э, тока 1,5 а, ампера, мы тогда будем работать и тестировать только один аккумулятор а, в зарядном устройстве Opus. Выбираем режим мод. А, будет режим Charge Test. А, выставляем ток 1,5 ампера и процесс начался. Значит, режим Charge Test означает э, наличие одного цикла заряда и полного разряда. Заряд будет э, литионного аккумулятора до напряжения 4,2 вольта, разряд до напряжения 2,8 вольта. Прошло несколько минут, э, мы видим, что Режим цикл и на одном и на другом зарядном устройстве продолжается. Сейчас идет э, первая часть этого цикла – заряд. А, на SkyRC напряжение на аккумуляторах уже составляет 3,9 вольта. И а, емкость, которую накопили данные аккумуляторы, составляет 143 мАч. Ток заряда 1,5 ампера. Аналогичные результаты мы видим а, на устройстве Opus – Ток заряда составляет 1499 мА, напряжение 3,85 вольта. Емкость нам устройство не показывает, а оно нам покажет а, емкость, которую отдаст данный аккумулятор уже в режиме разряда. То есть пока а, этот показатель недоступен. И время, которое прошло 3 минуты. Прошел 1 час 20 минут. Мы видим, что SkyRC уже завершил заряд и приступил к разряду аккумуляторов. А напряжение в первом слоте 4,13 вольта, во втором 4,9 вольта, ток разряда 1 ампер. А, посмотрим а, данные опуса. Значит, опус э, продолжает еще заряд. Напряжение уже достигло 4,2 вольта. Ток заряда 165 миллиампер. А, но ну, уже заканчивается заряд, и потом устройство перейдет в режим разряда аккумулятора. Так, продолжается процесс разряда аккумуляторов. А, давайте посмотрим данные первого слота. аккумулятора в первом слоте. А, он отдал уже емкость 365 мАч. Напряжение текущее 4,3 вольта. Разряжаться будет он до 2,5 вольт. Ток разряда 1 ампер. Сейчас э, мощность отдает аккумулятор 4 ватта. Отдал энергии 1,5 ватта в час. Время разряда 22 минуты. Время полной работы с аккумулятором в режиме цикл час 42. А, температура аккумулятора 34 градуса. А, системная температура 60 системной платы. А, сопротивление аккумулятора 22 Производитель указал внутреннее сопротивление аккумуляторов 20 миллиом. Ну, мы видим значение очень близкое к номинальному указанному. И значение в третьем слоте 23 миллиом. То есть показатели очень близкие к тому, что указано в паспорте на аккумуляторы. Так, э, продолжается процесс разряда на устройстве Opus. Мы видим, что ток разряда 1 ампер. А напряжение аккумулятора 4,7 вольта. Продолжается процесс разряда аккумуляторов. А, слот номер один напряжение 3,14 вольта. А, в настоящий момент емкость, которую отдал аккумулятор, накопленный заряд составляет 2689 мАч. Слот номер три Напряжение уже опустилось менее 3 вольт. А, ток э, по-прежнему, ток нагрузки 1 ампер. А, заряд, который отдал данный аккумулятор, 2754 миллиампер часа. А, также продолжается процесс разряда на зарядном устройстве Opus. Мы также видим, что э, ток разряда 1 ампер. Напряжение аккумулятора 3,37 Завершился разряд аккумулятора в третьем слоте. Загорелся зеленый светодиод. А, мы видим, что он разряжался до напряжения 2,5 вольта. А заряд отдал аккумулятор. Эта цифра равна 2894 мАч. Ну, практически 2900 мАч. Напряжение снизилось практически до 2,5 вольта. И э, аккумулятор в первом слоте продемонстрировал э, отличный результат по отданному заряду. Цифры составили 2955 миллиампер часов. Подводя итоги а, работы и сравнительного тестирования аккумуляторов указанных аккумуляторов фирмы LG, э, получились следующие результаты. А, при работе в режиме цикл в первом слоте результат получился а, при разряде до напряжения 2,5 вольта. Отданный, э, отданный заряд аккумулятора составил 2957 мАч. А в слоте 3 результат получился чуть ниже при разряде до 2,5 вольта, а, почти 2900 мАч. Но на самом деле э, хочу напомнить, что мы разряжали данные аккумуляторы током а, немного отличающимся от э, тех данных, которые указаны в спецификациях. А, не исключено, что если бы мы разряжали током не 1 ампер, а 600 миллиампер как указано в спецификациях, возможно, эти результаты оказались бы и выше, э, очень близки к 3000 мАч. Э, на самом деле в аккумулятор в первом слоте его данные по отданной, отданному заряду отличаются от номинальных значений всего 1,5%, а аккумулятор в третьем слоте э, его данные отличаются от номинальных на 3,5%. А, аккумулятор, с которым мы работали в зарядном устройстве Opus, а, он показал результат 3050 мАч. А, не исключено, что есть э, какая-то погрешность в этом устройстве. Ну, по крайней мере, он показал значение чуть выше, чем продемонстрировал э, зарядно-разрядное устройство SkyRC. А, по э, истории тестирования предыдущих аккумуляторов, в том числе и фирмы э, Panasonic и Samsung, Э, ну, могу сказать, что, по моему мнению, SkyRC э, считается более точным. В данном случае Opus э, показал результат 3050 мАч, что на 50 мА превышает номинальное значение. Но с учетом того, что также мы разряжали этот аккумулятор током а, почти в 1,8 раза больше, чем рекомендовано производителем, то на самом деле емкость э, этот прибор должен показать ну, пониже, чем 3000 мАч. Ну, э, спишем это на то, что у опуса есть определенная погрешность. А, данные аккумуляторы фирмы LG, а, модель которых э, называется HG2, форм-фактор 18650, являются оригинальными – а, это подтвердили оба а, зарядных устройства, как SkyRC э, модель MC3000, так и Opus модель BTC3100. А, результаты получились э, немного отличающиеся от номинальных э, паспортных значений. Отличия составили всего 1,5-3,5%. Это говорит о том, что аккумуляторы высокого качества, они относятся к серии высокотоковых аккумуляторов – то есть их можно разряжать токами как 10 ампер, так и 20 ампер. А, при этом эм, они демонстрируют высокие э, свои эксплуатационные качества. А, данные аккумуляторы рекомендуют для высокотоковых потребителей э, тока, среди которых э, могут быть электронные сигареты, мощные фонари и другие устройства. Это партия аккумуляторов высокого качества и данным видеообзором мы только подтвердили эти слова. Если понравились данные аккумуляторы, я оставлю ссылку. Э, вы сможете по этой ссылке пройти и купить их. Если понравилось данное видео, пожалуйста, ставьте лайки. Всем пока, удачи, до свидания, друзья.